Hello everybody, welcome back to the channel, welcome to today's video, hope you enjoy it and if you do, make sure to drop a like, subscribe if you're new and follow me on Instagram, you can find the link in the description. If you are a long-range AR player, I'm sure you're gonna enjoy the video cause we're gonna see the best long-range AR for the moment. It's the AMAX that I'm talking about, this gun is running the lobbies lately, so give it a try and let me know by commenting down below, so this is how you should use it. You can use Commando or Ranger under barrel. In the video you're gonna see I'm experimenting both of them and the difference isn't really noticeable. 45 rounds, Zodiac Barrel for better range and recoil control, Monolithic Suppressor, of course, the holographic scope or you can use the VLK, it depends on how you feel better. This is how it looks like, that's all from a loadout, sit back, relax and enjoy the gameplays, don't forget to drop a like, it's very important for me see you next time. Opa, opa. Я кусь, я. По пятку забито. Vi salutare i miei A proszę co? Vedem se. Loadoutin. Non me ne da moment. Loadout. Oh, questa granata, un bonus stun. Ah, și cu așa mică. Și cu amico. Tu mai tas. Tu, tu, tu. È gira, e gira. Nierut, nierut. Opa. бояться. Це є пас. Я, ну а ти, а ти. Хто? Я не ждав. Ти три глани майтав, що не майтав. Я, я долі дясно. Тут є це. Ти на кемі 30 метра. Опа, інгрітен, інгрітен. Peek left, left. Я слипер. Да, у нее. Камур, камур. Куди один портал? Ляж, ляж. Te trebuie să tas. Tuna, tuna. Браво. Ти де там? Ти по-своєму позволив. Петрі, Петрі. Come l'elicottero Ma pingo il cigarro ovviamente Ma pronto? Questa di strada c'è Nossa, porque a... Nossa, ficou doidão, minha mãe. Liga, pai, pai com o doido. Puta, puta, desbloquearam, mano. Все, Доли не мотор дер. А ты а а, откуда? А, ты, Ва, ты откуда? Ты ж... Я аж выдвигаюсь, наверное, Ih. Uou, uou, uou, uou. Vem, tipo, acho. дочь по любви, Зай. Олег от чего наказан. О, да я... Комдион, мочи пятца, бери, бери. Thank trocadilho da Tu tem um, tem um. Que era? Papiaço, tá papiaço. Eu vou puxar, mas peito era. Lecă-te pe moa, gata, e quer. Ja, kошка. Ebo bobe halde. Haide să înlarg. Erdem toată, erdem sau erdem. Vrie, vrie, vrie. Aba, duveta să, duveta. E aí, na brava? Ah, até see, bro. Pá. Calm yourself. Hide and boot up, boot up. aí, e aí, Grill, grill. Grill's herding at Anna Theater. Ooh, shoot one. Bravo. Bravo, Диви та, диви, диви. Дав я. Два. Все, три что? Я три спам можу. Ось сюди би пушить. Brown aí. Faz ele disso, mano. Fiz Brown mina aí, ó, mano. Parece que isso achou granada. gatinho chama mina pro pai. Pode, pelo Deus. Cara, beat this Opa, opa, opa. Morto, morto. Cadê Tutão? Tá, tô vendo, tô vendo. I-am fut mena, să le-am fut mena. Stai, stai, stai, stai, stai. Hai, ia, ia, ia. Ele down. Ele down. Teve in termite. Bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Meu leitinho. Pan do tap, pan do tap, te vedem niște. Lütfen sonra söyle. Efe. Papi asla, papi asla. Yak, Yem yak. И он решил майтер на вот так. Ла, мы ули, мы ули. Obiekt neganych gazy. Campsat daje. Tak. Hey down. Evet yerde. Cancel, cancel. Mas ai, o ati tu ame. É só tu.